تصور تصانك كيني غنزاي غاز يكوس تنقلب ما كان نيدي ثخس أشغر ديك الشماغ واسم لما رفضا أمي كرا خذماغ وجمالنا ذي السوكاس وذني حملا ما مازال تنظرا نغذي نروحا هذي وهذا ام حوسني ما يزرعين يتوحس فلا سنور في غارة تبغى ستاير ريغي وإذا غرت شابيغ دلني تنتسلدي غما لغسنا بريد غلمنا تمور ثايب غات الجوج يتواليغ إثاري تهكي هادي فريري غير ثمورة محبوس فيك لا يسترقي في يرقام سواي ثانا سافي ذكرا أمير فول محنة ثما سندكني بغراير ورنفرج تيارث ديك اللي سار زداد يسنى دفتافات يسنى طلم مد يزبر خاص تحزن ثدارت ويقوكين ثومات ستغزين تودرت ذيتي قرية ليلي مرد أمحوسني مريز ميرد يفرفر سخيل مورد سرومي لي كان ذا فودي ثاسر هذه لو ثير شتات فرو هذه بان الحبذ وكرفة الجروية ديالو نكون هذا غيشفو نثنى ثني محوم أما كي نور عدى نسيا أكن بوض الباطل ثغذ مثل ستي زميري موام تبدل خصمي لا تعطل هذا الرزم تسلاسل في ليلة دنادي فيلاس وترك زاد الاصل ذيتي ذي جوجل ما كذين جوجل ساكت تقبيلي ثماس c'est de savoir danser avec ses chaînes. Pour moi, détenu dit d'opinion, en être injustement privé, me donne davantage la force mentale de transformer ces mêmes chaînes en un indicible espoir. Une arme redoutable envers et contre toutes vos accablantes charges, de sourire à la vie au milieu des ténèbres, au nez et à la barbe de ceux qui croient définitivement briser mes volontés, faire taire ma voix discordante, celle qui dérange l'ordre établi de ceux qui cherchent à me démoraliser, anéantir ma foi en mes opinions et ma détermination à apporter ma modeste pierre au rétablissement des vérités détournées de ce beau pays. Les paroles de vos prisons me confortent dans ma résolution à dénoncer l'arbitraire et me libèrent de mes peurs passées, présentes et futures. des grotesques fantômes de votre légitimité historique. Je reste persuadé que notre rêve de droit et de justice pour tous sera une réalité, une implacable et imminente réalité. ما لا يتقبله الإنسان المذلة التعسف والاحتقار لقد سجنا من أجل الحرية الكرامة وإبداء الرأي من أجل التعددية والاختلاف لقد يتمتم أطفالنا رملتم نساءنا وأبكيتم أمهاتنا لكنكم لن تنالوا منا ولن يتحقق لكم ذلك فشرفنا من شرف الوطن وشرف الوطن لا يساوم ولا يباع